become become شدن become I wanted to become a doctor. I wanted to become a doctor. I wanted گذشته I want یعنی من میخواستم want یعنی خواستن و در مورد تلفظ W در want لبهاتون باید حالت بوسه یا لوله‌ای باشه هوا خارج میشه میشه want پس تلفظ want اشتباهه I wanted یعنی من میخواستم to که become بشوم شدن a doctor یک دکتر I wanted to become a doctor. من میخواستم یک دکتر بشوم. I wanted to become a doctor. I wanted to become a doctor. Julie wants to become famous. Julie wants to become famous. Julie خانومی به نام جولی want خواستن wants میخواهد اس سوم شخص فعل want گرفته به خودش به این دلیل که فاعلمون سوم شخص یعنی جولی جولی wants یعنی جولی میخواهد to become که بشود become شدن famous یعنی معروف become famous یعنی معروف شدن جولی wants to become famous جولی میخواهد معروف شود جولی wants to become famous Julie wants to become famous.